Hi, uh, welcome back to my channel with Lewis Ascension Vlogs. So, ngayon nandito tayo ngayon sa aking uh, gaming uh, playlist. So, titignan natin yung uh, isa sa minimaintain kong laro dito sa aking cellphone. Uh, yung Minecraft. Okay, so ayan. Uh, tinitignan natin ngayon yung building na ginawa ko. So, ayan. Danan. Lumilipad muna tayo kasi uh, hindi pa tapos ng building na to so yeah, subukan natin maglakad dito okay, eh, and go yan bakit oops para ako naligaw nakatingala okay so yan akyat akyat akyat akyat akyat para makapunta doon sa Actually, yan, gusto ko punta dito yung maliit ng kwarto. Pero para hindi tayo magkaroon ng problema, uh, palitan natin yung blocks, gawin natin yung espada or uh, axe okay so yun napalitan na ay pito ay naipalit ano ba gulo naman so nalilito na ako tagal ko na kasi hindi kalalaro to eh parang hindi ko nagamay ito tapos ayan so napalitan na napalitan na ba yun napalitan na kaya sa wakas okay so tuloy, patuloy tayo sa paglalakad axe ayan okay so So, kay akyat. Akyat tayo. Sa sana Left or right. So, diba? Yun, akyat tayo. So, yun. May nakabukas na pintuan. Pasok. Pasok. Yun, kana. Ah, yun. Pasok tayo sa kanan. Sa kanan. Sa kanan. Yun, buksan. Buksan. Buksan. Yun. Kaso lang, walang laman. Walang laman. Oh, labas tayo ulit. Labas. Labas. Kasi, walang laman. Ito. Pasok tayo sa kaliwa. Kaliwa. Kaliwa. Kaliwa. Ayan, buksan. Okay. Uy, wala pa rin naman. Ah, ang magagawin na natin, saka natin lalagyan ng laman yan. Okay, so, tuloy puro ginagawa ko lang muna building eh, wala pa laman. So, yun. Hindi ko na, ay, saan ba ako nanggaling? Hindi ko na alam saan ako nanggaling. So, yun. Okay, ah, ano, bababa ba tayo? Akyat, ayun, bumaba, baba na lang tayo. yun. Sige, diretso, diretso, diretso. Uy, may suminig pa ng chat. Ano yun? Sino yun? Elmer na rapper. Okay sí, derecho, mm, derecho, ya, break hmm, break, pas pasok tayo sa kanan tapos, hindi pintuan ulit buksan yung pinto na yan, buksan, buksan, buksan buksan, para makapasok tayo masuk. pasok oops, sarado kwarto lang, kwarto, kwarto si, pasok, labas tayo ulit labas, labas o, oh, paano ba lumabas sa pinto? Ayan, ayan, o, sige, pasok o, dito, mm. Tapos tayo dyan, tapos tayo dyan. Tayo galing kanina eh. Sige, labas. Ano ba? Akyat ka. Akyat tayo. Ayan, akyat. Okay. Diba? Ayan. Kanan. Ayan, kaliwa ulit. Ah, sarado. O, oh, sarado. Bakit sarado? Okay. Diba? Labas tayo ulit. Ano, napakaiksi na. Napakaliit na kwarto yun ah. Baba, baba, baba, baba, baba, baba. Yun. Kanan, kaliwa. Uy, bakit may nakaharang na pintuan dito? Hindi dapat nakaharang yan. Yun, akyat tayo. Akyat. Ayan, si right pintuan na yun. Okay, ka, kaliwa, kaliwa. Kasama kaliwa. Bakit? Ayun. Ano ba tayo? Naliligaw na ako. Ah, ayun, kaliwa. Okay eh. Okay, ano ayan. Pasok tayo rito. Hindi, hindi. Galing ako dyan ganun eh. Okay, so yan. Baba. Nga. Ayan, baba tayo, baba. Baba. Oops, tagla. Saan ba? Oh, galing na, galing na rito, rito. Galing na kanina rito. Balik, labas. Ayan, eh, sirain ang pinto na yan. Ayan, nakabalandra. Ayan, okay. So, akit lang tayo. Akit. Sige. Akit lang tayo kasi wala na. Naliligaw na ako kung bababa pa. oh, ayan. Ayan, akit lang diretso Ayan, ayan. Yun, umuulan na. oh umuulan. O, oh, so, so cut na tayo. Tatalon tayo sa building. Tatalon tayo, tatalon tayo, tatalon. Ayun, ayun ayun yung Coliseum na gusto natin puntahan okay so ha baba tayo doon para makapasok tayo sa Coliseum okay doon ano, may, may entrance doon okay lakad lakad lakad okay akyat akyat kaliwa so yun kaliwa ayan so ayan yung Coliseum natin okay may mga upuan dito naman no, so, libat muna tayo sa loob ng Coliseum din, ganda ba? Actually, isa to sa mga pinaghirapan kong ayusin. Okay, yan. Uh-huh. Yan, ito, itong ano na to, eh, eh, pwesto ng mga manlalaro. Yan, sila yung may nakaharap kasi na hollow blocks. Okay, so yan, maliit lang yan. Green naman kanilang uh, ano, pwesto. Kasi ito naman, puro mga parang mabato okay ito tayo ulit so, meron pa isa pangatlo tatlo ito mabali yung pwesto ng mga manlalaro okay maglumanang ito kasi kahit umuulan dyan may mga ilaw sa paligid okay so yan puro bato okay so So sa ngayon, uh, ito lang ang pwesto natin ngayon. Uh, ah, ito, Saka ko rin papakita yung isa't iba pang part yung talaga na sinihan, ganyan. Uh, ah, so ngayon kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, uh, feel free to subscribe uh, this, hit the notification bell, and uh, para mag update ka sa mga bagong uh, ipopost ko dito sa channel na to, sa Luis Ascension Vlogs. So hanggang sa muli, uh, stay safe always, God bless you. Bye for now.